Hello and welcome friends visual studio code के ऊपर पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है अब ये एआई को लेकर के है ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो एआई पर बेस्ड है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर कुछ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कराया है यहाँ पे देख सकते हैं पहला मॉड्यूल है फिर यहाँ पे वेब ब्राउजर दूसरा मॉड्यूल है विकीपीडिया तीसरा है फिर यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन ये यहाँ पे चौथा है फिर ओ पांचवा है और फिर पाई ऑटो जी ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया है अब इसको अगर मैं चलाता हूं तो क्या होगा आइए देखते हैं hello Jarvis hello Suraj sir I am your personal AI assistant how may I help you repeat my words Repeat my words. Speak, sir. Repeat my words. Speak, sir. Python is an object-oriented programming language created by Guido von Rossum in 1995. You said, is an object-oriented programming language created by the Wall Awesome in 1995. Okay, shut down. देखा आपने जैसे मैंने शट डाउन बोला ये ऑटोमेटिक बंद हो गया तो ये एक एआई है और इसका पूरा कोडिंग कैसे कैसे इंस्टॉल करना है कैसे कैसे ये होगा सारे के बारे में आगे बात करेंगे ठीक है